Hallo zusammen, grüezi miteinander. Ich bin Fabia und das Magazin das ist mein Arbeitsplatz vom Schweizerischen Gehörlosenbund. Ich arbeite erst seit kurzem da und das ist sehr spannende Arbeit. Wir haben da mit Gehörlosen zu tun und lernen die In meiner Freizeit äh, gehe ich sehr gerne schwimmen, und gerne joggen und ich gehe auch tanzen, mache einen Salsa-Kurs. Und ähm, ich bin aus Zürich von der Schweiz und jetzt äh, geht es um verschiedene Dialekte. Und dann ich, erzähle noch ein paar ähm, einzelne Begriffe, die jetzt in meinem Wortschatz einfach speziell sind oder wo, wo vielleicht auch von der Familie her so entstanden sind. Ähm, das eine ist das Bütschki. Und zwar ist das von einem Öpfel der Kern innen drin. Und ich habe gedacht, das ist einfach ein spezielles Wort, weil andere Kantone sagen dem wieder anders. Das andere wäre der Anheuer. Und das ist vom Brot, ganz am Ende, das, was noch übrig bleibt. Oder wenn wir als Kind Süßigkeiten kaufen, dann haben wir dem Kremle gesagt. Danke vielmals fürs Zuschauen und tschüss zusammen.